بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھا ابھی کچھ دیر پہلے نا میں ایک ٹی وی چینل پر ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا that was about A P S army public school December two thousand fourteen میں میں تو کہوں گا کہ being you those were not you بحیثیت انسان وہ انسان نہیں تھے جنہوں نے بے گناہ معصوم پیارے پھول جیسے بچوں پر گولیاں چلائیں ان پر ظلم زیادتی کی ان کو مار ڈالا میں کہتا ہوں وہ انسان نہیں تھے اچھا نارمل لائف میں جب کسی کا کسی انسان کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تیم ہو گئے ہیں جب کسی عورت کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ بیوہ ہو گئی ہیں اور جب کسی مرد کی وائف کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ رنڈوا ہو گیا ہے میرا آپ سے بینگ ہیومن بحثیت انسان کے میرا آپ سے کوشچن ہے کہ ان پیرنٹس کو کیا نام دیں گے ان پیرنٹس کو کیا کہیں گے جن کے بچوں پر ظلم زیادتی ہوئی ان پھول جیسے بچوں پر ظلم ہوا ان پیرنٹس کو آپ کیا نام دیں گے جو نام دیں گے وہ نیچے کمنٹ باکس میں لکھتے ہیں آپ Thanks for watching.